Salam əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Bu gün sizinlə dondurma reseptini bölüşmək istəyirəm. Bunun üçün 400 qram qaymaq götürürük. Baxın, belə bir şəkildə bizə peçenyelər lazım olacaq. 50 qram şəkər pudrası, vanilin bir ədəd. Bu cür marketlərdə satırlar şokoladlar və yaxud siz plitka şokolad alıb xırdalaya da bilərsiniz. Çəyədə çıxarılmış albalı peçeniyələrimizdən 3-4 ədədini götürüb baxıb bu cür xırdalayırıq və istifadə edəcəyik. Mikserlə də çalmaq olar. Kim istəsə bu şəkildə də çala bilər. Qaymağı Çaldıqdan sonra dediyimiz kimi 50 qram şəkər pudrasını və 1 vanilini əlavə edirik. Yenidən yaxşıca qarışdırırıq. Görürsüz, bu şəkildə alınır. Peçeniya hissəciklərini, şokoladları əlavə edib qarışdırırıq. Ehmalca qarışdırırıq. Tam qarışdıqdan sonra indi qablara yığacağıq. İlk əvvəl peçenyelərdən baxın bu şəkildə tərsinə düzürük. Sonra hazırladığımız qaymaq qarışığını əlavə edirik və yayırıq. albalıları çalışırıq ki, peçenyaların ortasına düşsün. Sonra kəsəndə narahatçılıq olmasın. Sonra yenidən üzərinə qaymaq qarışığından əlavə edirik və yayırıq. Üzərini hamarladıqdan sonra üst peçenyalarımızı da baxın bu şəkildə yenidən düzürük. artıq soyuducuya qoya bilərik, daha doğrusu buzluğa. Minimum 5-6 saat buzluqda saxladıqdan sonra mən sizə yenidən servis eləyib göstərəcəyəm. Əziz izləyicilərimiz, dondurmaları buzluqdan çıxartdıq. Baxırsınız, bu şəkildə içliyi də düşmüşdür. Çox dadlıdır. Siz də hazırlayın, yeyin. Afiyətlə nuş olsun. Kanalıma abunə olmağı unutmayın. Müzik